GL කියයි. අලුත් පනතා ගෙනාවේ තියෙන පනත මදි නිසයි අධිකරන ඇමති කියයි. ගේබ්‍රියල් ගාශයාගේ මරියාට වූදේ අපටත් වෙන්න පුළුවන් අද ටෙලිවැකියෙන්. ඉන්දනමිල අඩුවෙයි පෝලිම් නැතිවෙයි. බස්ගාස්තු සංශෝධනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියයේ සිට. විදුලි බිලත් සියට විසිහතකින් අඩුවෙන්න ඕනේ ජනක කියයි. රනිල් හා කංචන අනිවාර්ය නිවාඩු යවන්න ඕනේ. තෙල් සේවකීන්ගේ වැඩතහනමට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන එකමුතුව පෙරට එමින් කියයි. දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතින් වෘතිය සමිති මෙල්ල කරන්නේ නැති බව අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ පවසනපා. එසේ පවසන අය මෙම පනත නිසි ලෙස කියවා නැති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. පසුගියදා ගැසට් කළ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පවතින ත්‍රස්තවාදය මර්ධනය කිරීමේ පනතට වඩා අතිශය භයානක එකක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජීල් පීරිස් පවසනවා. හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග පවසන්නේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පරාජය කිරීමේ සටන වහා ආරම්භ කළ යුතු පවයි. තියෙන පනත හොඳනම් අපි අලුත් එකක් ගේන්නේ නැහැ නේද? ත්‍රස්තවාදී කුමක්ද කියලා අපි නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාම ඉතින් ලංකාවේ තියෙන සියලුම වෘත්තීය සමිති ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන විදිහට සැලකන්න ඕන ඔය කියන තර්කය හරිනම්. ඉන්දියාවේ තියෙන ත්‍රස්ත විරෝධී පනත, මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ තියෙන ත්‍රස්ත විරෝධී පනත, ජර්මනියේ සහ ප්‍රංශයේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් එක්ක බලපුවාම අපේ ඒක ඊ타මත්ම අවම මට්ටමේ ක්‍රියාදාමයක් තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඊට වැඩි වරපතල ඒ රටවල. වෘත්තීය සමිතිය දෙන්නේ තමන්ගේ වෘත්ති කියන්නේ අයිතිවාසිකම් බලන්න. ඉතින් මොකද ඒක අපිට තියෙන මෙල්ල කරන්න තියෙන්නේ මොකද? ඔය කියන එක්කෙනෙක්වත් මම ස්ථිර වශයෙන් කියන්නම් මේක අඩු ගන්න එක වතාවක් කියවලා නැහැ. ලංකාවේ ඉන්න හොඳම නීතිඥවරු ජනාධිපති නීතිඥවරු ඉදිරිපත් කරලා ඒව පෙන්වන්න පුළුවන් අදට. කිසි බාධාවක් නැහැ. අපි සහයෝගය දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් නීතිඥ සහයෝගය නම් ඒකත් අපි දෙන්න. ගිහලා ඉදිරිපත් කරලා කියන්න කියන්නේ මේක වැරදි දැන් අපි නිවැරදි කරා. මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජීල් පිරිස් මෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාර්තුංගද අදහස් පළ කළා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත අතිභයානකයි. දැන් මේක මේක වටා ජනතාව සංවිධානය වෙන්න ඕන. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ගැන කතා කරන්න බෑ. අද මේ කතා කරන විදිහට. එහෙම මෙතෙන්ට කඩාගෙන බැලලා අපි ඔක්කොම රැස් කරන්න පුළුවන්. ඔය කියන දේවල් එකේ තියෙනවා නම්. ඊට විරුද්ධව දැන් අපිට සටන පටන් ගන්න වෙනවා. දැන් ගැසට් කරලා තියෙනවා දවස් 3කට ඉස්සෙල්ලා ඇන්ටි ටෙරරිසම් බිල් අතිශයින් භයානකයි. තිබුණ එකට වඩා දහ ගුණයක් භයානකයි. පෙළපාලි ගියොත් ඒක ටෙරරිසම් වෙනවා. අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. මාධ්‍යවේදියෙක් පින්තූරයක් අරගෙන මොනවා හරි ලිව්වොත් ඒ අය හිරේ දාන්න පුළුවන්. හැම DIG කෙනෙකුටම පුළුවන් ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් එකක් ඉෂු කරන්න. ඒක අභියෝගයට ලක් කරලා උසාවියන්න බෑ. නීතිපතිතුමාට කියන්න පුළුවන් ඔබතුමාට විරුද්ධව සාක්ෂි තියනවා. හැබැයි මම දැන් අඩු දාන්නේ නැහැ. අවුරුදු 20ක් ඒක පරක්කු කරනවා. අවුරුදු 20ක්. එතකොට ඒ අතර කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් පුනරුත්ථාපන කඳවුරු වලට යවන්න හැටි. අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ restriction orders. මෙතන ඉඳන් අතෙන්ට ඇර වෙන කොහෙවත් යන්න බෑ. මේ ඔක්කොම මේ පනතේ තියෙනවා. ඉතින් විපක්ෂය අනිවාර්යෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා ඒකට විරුද්ධව. මේ පනත සම්මත කළොත් ඊට පස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරන්න බෑ කොහෙත්. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. අද ලියන්නේ දෙසිය හතලිස් හයවැනි ටෙලිවැකිය. ඔබ දන්නවා දේශපාලන ආර්ථික සමාජ්‍ය ආගමික කරුණු අරබයා ජනතාවගේ පැත්තේ සිටලියන එක තමයි අපේ අරමුණ කියලා නේද අපේ උත්සාහය එක තමයි. අපි ඔය පුංචි චන්දය කල් දැම්මට එරෙහිව දිගින් දිගටම ලිව්වා. ඒ වගේමයි IMF එක කෝකටත් තෛලය නොවන වග පෙන්වල දුන්නා. ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් වුණේ මේ පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කළ යුතුම බවයි නේද. හුදෙක්ම කෑලි කෑලි අටවමින් පලක් නැතිව මේ කරන සංශෝධන වෙනස් කළ යුතුයි කියලා අපි ටෙලිවැකි කීපයක්ම ලිව්වා ඉදිරියේදීත් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන තවත් ලියන්ට සිද්ධ වේවි. දැනට පවතින මේ විධායකේ සියලු සෙල්ලම්වලට හේතුව ජයාර්ගේ මේ ව්‍යවස්ථාව භවිතින් ආයි අවිවාධාත්මකයින නේද හොරකම දූෂණය වංචාව ගැනත් දිගටම ලිව්වා හෙටත් ලියන්න වෙනවා මයි. විශේෂයෙන්ම මේ ටෙලිවිෂන් මාධ්‍යවේදීන් තමන්ගේ වෘත්තියේ ඇති ශක්තිමත් බව අමතක කරලා වැඩ කරන බවක් තමයි දක්නට තියෙන්නේ නේද. සංනිවේදන ක්‍රියාවලිය ඇත්තටම ඉන්ද්‍රිය ගෝචරයි. මේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර බව බර්නාඩ් බෙලසන් මෙන්න මෙහෙම අර්ථකථනය කරලා තියෙනවා. ඇසට හා කනට එකවර අමතන රූපවාහිනයේ මතක තබා ගැනීමේ හැකියාව සියට අනු හතරක් කියලා. එකැන ඇසට සියට අසූතුනක්. කනට සියට එකොළහක්ද වශයෙන් තමයි මේ සියට අනු හතර ගණන් නං හැදෙන්නේ මොන තරම් බලගතු මාධ්‍යයක්ද නේද. එහෙම බලගතු මාධ්‍යයක් අද බොහෝ වෙලාවට අයාලේ යාම ගැනත් ළඟදිම ටෙලිවැකයක් ලියන්ට වෙනවා නේද. දැම් බලමු ඇත්තටම මේ බලගතු ටෙලිවිෂන් මාධ්‍යය අපේ රටේ අන පනත් ගැන. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා වගේ දේවල් ගැන නේද අලුත්තින් ගේන නීතිරීති ගැන කතා කරන්න ප්‍රමාණවත් කාලයක් වෙන් කරනවාද කියලා නේද. එකට හොඳම උදාහරණය ඔය PTA එමත් නැත්තම් ත්‍රස්ත මර්ධන පනත නේද. දැන් ඔය අලුතින් සංශෝධනය කරලා ගේන්ටත් හදනවන නේද එක ගැසට කරලත් දැන් දවස්තුනක් විතර වෙනවාලු. දැන් මේ හෙට දවසේ ඔබටත් මටත් මේවා කෙසේ බලපාවිද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්ටම ඕනේ. ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීම කිව්සැනින් ඉතින් අපේ මතකෙටෙන් එක පාර ප්‍රභා කරන්නවන නේද. අපි හිතාන ඉන්න මේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත කිව් සැනින්ම මේක එන්න මේ ප්‍රභා කරන ලබ මර්ධනය කරන්නට කියලා නේද. උන්ද ලව කූඩු කරන්නට කියලා හොමතම අපි හිතන්නේ. එහෙම හිතල තමයි අපි මේක දිහා බලන්නේ නේද. පටේ හෙවත් ත්‍රස්ත මර්ධන පනත ගෙනාව එක්දාසම්සි හැත්ත නමේදි. හොඳේ එදා ඒක ඒක ඒ ගෙනාපු අවස්ථාවේ ඒකට කිවේ තාවකාලිකයි කියලයි. නමුත් දැන් අවුරුදු හතලිස් හතරක් ගෙවී ගිහිල්ල තියෙනවා. මේ පනත තමයි මංහිතන්නේ ලෝකයේ මේ විදිහට තාවකාලිකයි කියල් අවුරුදු හතලි සතරක්ම ක්‍රියාත්මක කරපු පනත. හොඳේ දැන්ඔයි ආං ඒකට තමයි ඔය අලුතින් ශංශෝධන ගෙනල්ලා එක එක විදිහේ ඔය අලුත් සෙල්ලමක් දාන්ට හදන මොකද ජාත්‍යන්තරය මේ පනතට විරුද්ධයි. ඒ ගැන ඉළඟට ලියන්නම් මේ අලුතෙන් ගේන්ට හදන පනත කොයි වගේ දිකෙල ඉටිස්සෙල්ලම මේ තියෙන පනත දැනගෙමක එක කොච්චර භයනකද කියලා නේද ඊට පෙර ඔය තිබුණු පනතයට තේ කරපු අදන්නවද නේද ඒක තමයි වැදගත් එක්දා සමසේ හැත්ත නමේ ඉඳලා ඒකඇන මේ ත්‍රස්ත මර්ධන පනත ක්‍රියාත්මක වූ දා සිට කරපුවා එක ගැන අපි දැනන් ඉන්ට ඕනේ හොඳේ මුලින්ම කියන්නද පුදුමුවෙන්ට එපා මේ පනත ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ක්‍රියාත්මක වූ 1979 ඉඳලා අද වෙනකන් කී දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත්තද කී දෙනෙකු මේ පනත යටතේ රඳවගෙන ඉන්නවද කොපමණ කාලයක් සිරගත කරලා ඉන්නවද මේ ගැන සම්පූර්ණ සවිස්තර සංඛ්‍යාලේඛන සහිත වාර්තාවක් තාම නැහැ දේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාදරීන් පමණක් නෙවේ නීතිඥින්ටවත් හරියට මේක හොයාගන්ට බෑ. හැබැයි එකක් මතක් කරන්න ඕනේ අත්තරම්ගේ සිටින බහුතරයක් LTTE ඒ කියන්නේ දෙමළ ජාතිකයින්. හරිද? සමහර ඉන්න අවුරුදු 15 16 හිරේ. විශේෂයෙන් අපේ රටේ මේ සමහර පනත් ගැන කතා කරනකොට මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත හරි පුදුම පනතක්. මේ පනත මේ ත්‍රස්තවාදියව පෙන්නලා ඕනම කෙනෙක් අත්තරම් කොට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරිද? හරියට අර අපේ අපේ මේ ගැමි ව්‍යවහාරය තියෙනවානේ නංගි පෙන්නල අක්ක දුන්න වගේ කියලා නේද අං එහෙම පනතක් මේක. මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැලක්වීමේ පනත තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි අනිවාර්යෙන්ම. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපූරු කෙටි කතාවක් තියෙනවා. අලුතෙන් එන්ට හදන පනතත් මෙන්න මේ කෙටිකතාව ඇතුළේ තේරුම් ගන්ට පුළුවන් ඒ පනත ගැනත් වෙනම ලියනවා හොඳේ ඉදිරි දවසකදී. මේ කෙටිකතාව තමයි ගේබ්‍රියල් ගාශයාගේ I only came to use the phone කියන කතාව ගැන මම ආවේ අනේ මේ ටෙලිෆෝනය පාවිච්ච කරන්ට විතරයි කියන කෙටිකතාව. හරද මේ කෙටිකතාවේ කතා නායිකාවට වෙච්චිදේ මේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත යටතේ අත්තරංගොට ගන්න අයටත් වෙන දෙත් එක හා සමානයි. හොඳේ ඔය දැන් අලුතෙන් ගැ ඇසට් කරලා තියෙන එකත් එක්කමයි හොඳේ ඒකත් එක්කම දැන් අපි බලමුද මේ පනත ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඇත්තටම අර I only came to use the phone කතාවේ එන ප්‍රධාන චරිතයට වෙච්චි දේම වෙනවා කිව්වනේ මොකද්ද කියලා බලමුද මේ කතාවේ කතා නායිකාවගේ නම මරියා ස්පාඤ්ඥයේ ජීවත් වුණු මෙක්සිකානු කතක් එම තමයි මේ කෙටි කතාවේ එන්නේ. ඇය පාලු මාර්ගයක අතරමං වෙනවා. ඒ මේ මහා නාකපන වැස්සක් වෙලාවේ මේ මරියගේ වාහනය පාර අයිනි කැඩෙනවා මේක පාලු පාරක් වාහනයක් ඉඳලා හිටලවත් යන්නේ නෑ ඇයට මේ දැන් තම ස්වාමිපුරුෂයට දුරකතන ඇමතුමක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මේ අද වගේ මේ ජංගම දුරකතන නෑ. ඒ නිසා කොහේ හෝ තැනකට යන්න ඕනේ. මාරියා දැන් මහ වැස්සේ තෙමීගෙන කල්පනා කරනවා. ওই වෙලාවේ මාරියා ළඟින් යනවා, යන්න එනවා. යනවා නෙමෙයි යන්න එනවා. බස් රථයක්. ඒක නතර කරනවා. ඒ බස් රථයට මේ හොඳටම තෙමිලා ඉන්න මාරියට ගොඩ වෙන්න කියලා කියනවා. ඇය ගොඩ වෙනවා. ඒ ගොඩ වුණහම ඇයට මේ ජර්සිය එකක් එහෙම නැත්තම් අර මේ තෙමිලා ඉන්න නිසා පොරෝගන්න මේවා සීතල රටවල් කියලා හිතම කොනේද පොරෝගන්න කබායකුත් හම්බෙනවා. දැන් මේ ඇය නැගපු බස්රතය හරි වැදගත්. ඒක මානසික රෝගීන් රෝහලකට රැගෙන යන බස්රතයක්. ඇයට පොරෝගන්ට දුන්න කබාය මානසික රෝගියෙකු යනුවෙන් හඳුනා ගැනීම සඳහාවන කබායක් ටීෂට් එකක් කියල හිතමුකු ආං එහෙම එකක්. දැන් ඉති මේ බස්රතය මානසික රෝහල ළඟටම යනවා. දැම් මරිය බහින්න පාය බැහලා දැම් මරියට ඕනේ දුරකත නැමතුමක් අරන් ස්වාමයට කියන්න මේන් මං මෙතැන්ට ඇවිල්ල ඉන්නවා මගේ වාහනේ කැඩුන කියලා නේද. දැන් ඇයට දුරකත නැමතුමක් ග ගන්න මේ බස් රථයෙන් බැහැලා රෝහල ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය ඇයව රෝහලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුල් කරනවා. කවුරු හැටියටද මානසික රෝගියෙකු කියලා. හ්ම්. අන්තිමට සියල්ලු දෙනාම එකතු වෙලා පුදුමේ කියන්නේ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂත් දැන් අන්තිමට ඇ වලන්ටාව කියන්නකො ඇ අන්තිමට හැමෝම කියනවා ඇය මානසිකරෝගේ කියලා ඒ තමයි ගේබ්‍රියල් ගාශයගේ I only came to use the phone කෙටිකතාව මේ ත්‍රස්ත පනතත්න් අර මානසික කෝඩ් බෑය වගේ තමයි හොඳර මතකතියාගන්න හරිද ඔවු මේ පාලක පැලැන්තිය ඒ අපේ ඇඟට දැම්මට පස්සේ ඉතින් සද්දාකාලිකය අපිට ඉතිං ආයේ උන් කියන විදිහට හිරේ ඇතුළේ ජීවත්වෙන්ට වේවි. එහෙම කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. ඉදිරි ටෙලිවැකිවලදී මේ අලුතින් ගේන්ට හදන පනත ගැන අපි කතා කරමු. ණය හිලාවට රට විකුණන රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පන්නමු යන්න තේමා කරගත් විරෝධතාවයක් අද කුරුණෑගලදී පැවැත්වුණා. එය සංවිධානය කර තිබුණේ ජාතික ජන බලවේගයයි. ඊට පොලිසියෙන් බාධා එල්ල වූ බවයි වාර්තා වන්නේ. ජාතික ජනබලවේගේ අද කුරුණෑගලදී විරෝධතාවයක් සංවිධාන කර තිබුණා. ඒ නයහිලාවට රට විකුණන රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පන්නමු ලෙස තේමා කරගනිමින්. උද්ඝෝෂණය කුරුණෑගල වෙළඳ සංකීර්ණයේ ඉදිරිපිටදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබුණත් පොලිසිය ඊට බාධා එල්ල කළා. ඒ අනුව විරෝධතාකරුවන් කුරුණෑගල ඔරලෝසුකනුව ඉදිරිපිටට ගොස් විරෝධතාවයේ නිරත වීමටයි කටයුතු කළේ. එතකොට අපි කියනවා කරුණා කරලා මේ සෙල්ලම නවත්තපල්ලා උඹලගේ මේ සෙල්ලම දිගටම කරගෙන යන්න මේ රටේ ජනතාව ඉඩ දෙන්නේ නැහැ උඹලා ඔක්කොම ටික පොඩි පට්ටම් කරගෙන තල්ලු කරගෙන මේ ජනගංග කලන දවස වැඩි ආතකට නෙවෙයි ඉන්ධන මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කරනු ලැබුවා මිල අඩු කළද ඉන්ධනවලින් ලාභ ලබන බවයි බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු සංශෝධනයේද අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකයි. ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුද අද සිට අඩු කරනු ලැබුවා. පාසල් ප්‍රවාහන ගාස්තුද 100ට 8කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම පදනම් කරගෙන විදුලි බිලද පහත දැමිය යුතු බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පවසන්නේ. ඉන්දන බිල ඒ මධ්‍යම රාත්‍රයේ සිට සංශෝධනය කෙරුණා මදි මදි තවත් අඩුවෙන්ඩන දැන් අයMF එක සල්ලිත් ගත්තන තත් අඩුවෙන්ඩෝන් ලොකු ගානක වැඩි වුණා මිසක් අඩුවන පොඩි ගානකින් උපහට අඩුකුල මොකොඩද වැඩි ඇති ලොකු ගනන්ගලින් වැඩියෙන අඩු ඇති පොඩි ගනන්ගල අඩුවෙන් දැනට අඩුවීමක් නෙමේ එකසේ තිස්සතරන ගැවේ තෙල්ටික බොරුව තමයි කරන්න අයින්නන් දෙන්න මුන්ට චන්ද ප්‍රපිදිලා අපි බාලනට යන්නේ මේ ප්‍රෝඩක් අම ප්‍රෝඩාවක් බල්ලන්න පෙල්පොල් දෙෙන වැඩක්නේ මිල සංශෝධනයත් සමඟ පසුගිය මාසයක කාලය තුළ ඉඳන පිරිවයන අනුව ලැබූ ලාභ අලාභ මෙන්ම බදු ගැලපුම පිළිබඳව අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබෙනවා. අදාළ දත්තවලට අනුව ඔක්ටේන් අනු දෙක වර්ගේ පෙට්‍රල් ලීටරයකින් රජය රුපියල් හැත්ත අටයි ශත හතලිස් හයක බද්දක් අය කරන අතර ඉන් රුපියලයි ශත හැට තුනක ලාභයක් හිමිව තිබෙනවා. ඔක්ටේන් අනු පහවර්ගේ පෙට්‍රල් ලීටරයකින් රජය රුපියල් සීයයි ශත අනුවක බද්දක් අයකර ඇති අතර ඉන් හිමිව ඇති ලාභය රුපියලයි ශත පහලවක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. ලංකා ඔටෝඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් පනස්තුනයි ශතහතලිහක බද්දක් අයකර ඇති අතර ඉන් ශත හතරක ලාභයක් රජයට හිමිව තිබෙනවා. ලංකා සුප ඩීසල් ලීටරයකින් අසූහතරයි ශතහතලියක බද්දක් අයකර ඇති අතර ඉන් හිමිව ඇති ලාභය රුපියල් දෙකයි ශත විසිහයක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. භූමිතෙල් ලීටරයක් සඳහා රුපියල් තුනයි ශත හැට පහක බද්දක් අයකර ඇති අතර ඉන් රුපියල් දෙකයි ශත හැටහයක ලාභයක් හිමිව තිබෙනවා. මේ අතර ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකයි. ඉන්ධන මිල සංශෝධනයට සමගාමීව අද සිට ත්‍රීරෝධ රථ ගාස්තුද සංශෝධනය කර තිබෙනවා. ඉන්දන මිල සංශෝධනය වීමත් සමඟ පාසැල් ප්‍රවාහන රථ සංගම් සිය ප්‍රවාහන ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමටද තීරණය කර තිබෙනවා. සීයට අටක මුදලකින් මිල සංශෝධනයක් කරගෙන යාමට අපේ අනුමැතිය ලබා දෙනවා. සාමාන්‍ය විදියට ගත්තොත් රුපියල් පන්දහක් ගන්න කෙනාට රුපියල් පන්සියක මුදලක් අඩුවෙනවා. ලබන මාසේ නිවාඩු ලබා දෙනවා. අපි මැයි මාසේ සිට තමා මිල සංශෝධනය කරගෙන යාමට අදහස් කරන සිටින්නේ. අපිට පුළුවන් 110ක වගේ ගාස්තුවක් අඩු කරන්න. හැබැයි මේ අඩු කිරීම කරන්න අපේ ඉන්ධන කෝටායක අනිවාර්යෙන් වැඩිකිරීමක් කරන්න. ඒක හෙට දිනේදී සිදු වෙනවා නම් අපි අනිද්දා ඉඳන් 10% ගාස් සංශෝධනයක් කරන්න සූදානම්. ආනයනික බහන්ඩ සහ අපනයන බහන්ඩ ප්‍රවාණය වෙන්නේ අපේ ප්‍රහණ සංගමේ දීසල් මිල අඩුවීමත් එක්ක අද මධ්‍යම රාත්‍රිය සිට ආනයන අපනයන බාලුම් ප්‍රවාණ ගාස්තුව සියයට අටකින් අඩුකිරීමට කටයුතු කරනවා. ඉන්දන මිල අඩුකිරීමත් සමඟ විදුලි ගාස්තුවද අඩු කළ හැකි බවයි මහජනුපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පෙන්වා දෙන්නේ. රාත්‍රී ඉඳම් ඉන්ධන මිල අඩු වුණාම ඉස්ලාම අඩවිය යුත්තේ විදුලි ගාස්තු බිලේ අඩුවීම අපි අපි ගණනය කරලා තියෙනවා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව 65කින් වැඩි වුණ එක 127 දක්වා අඩු වෙවිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිලාභය අනිවාර්යයෙන්ම මහජනතාවට ඉතා ඉක්මනින් අද හෙට දිනයක අනිවාර්යයෙන් ලබා දිය යුතුයි කියන පදනයේ තමයි මම විශේෂයෙන් ඉන්නේ. කනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිතියේ මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ සේවකයින් අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට එරෙහිවයි. වෘත්තීය සමිති නායකින් මර්ධනයට හා වැඩතහනම් කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය වහා හකුලා ගන්නා ලෙසයි වෘත්තීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන එකමුතුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. මේ අතර හම්බන්තොට ඉදිකිරීමට යෝජිත නව බොරතැල් පිරිපහදුව පිළිබඳවද අද අදහස් පළ කෙරුණා. එය චීනයේ පෞද්ගලිකාංශයක් සතු වුවහොත් අනාගතයේ බරපතල ආරක්ෂක ගැටලු ඇතිවිය හැකි බවයි ගෝලීය ශ්‍රී ලංකීය කොංග්‍රසයේ සභාපති මංජු නිශ්ශංක පවසන්නේ. කනිජ තෙල් සේවකින් පසුකේද ආරම්භ කළ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය හමුවේ සේවකින් විසි දෙනෙකු අනිවාරය නිවාඩු ගැන්වීමට රජය කටයුතු කළා. ඒ අනුව ඊට එරෙහිව කනිජ තෙල් වෘත්තිය සමිති මානවහිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලක් ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කළේ විදෙස් සමාගම් තුනක් සඳහා මෙරට තුළ කනිජ තෙල් අලවියට අවසර ලබා දීමට අමාත්‍යවරයාගත් තීරණයකට එරෙහිවයි. මේ අතර වෘතිය සමිති නායකින් මර්ධනය හා ඔවුන්ගේ වැඩ තහනම් කිරීමට රජයකත් ක්‍රියාමාර්ගය වහම හකුලා ගතයුතු පපයි වෘති සමිති හා බහුජන සංවිධාන එකමුතුව පවසන්නේ. මේ ෘතිය සමිති කියන්නේ මොකද්ද? මේ ෘතිය සමිති සියල්ලම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වෘත්තීය සමිති. වෘත්තීය සමිති ආඥා පනතේ තමන්ගේ සමාජිකය වෙනුවෙන්, තමන්ගේ රටේ වෙනුවෙන් සියලු අකටයුතුකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න නිල නීත්‍යානුකූල අයිතිය තියෙනවා. නිසා මේ නීත්‍යානුකූල අයිතිය යට කරගෙන යන්න තමයි මේ යන පනස් සකස් කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් රනිල්ට මේ සියල්ල හකුලගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඒකාන්තයි. ඒක වළක්වන්න මොන පනතේනවත් ඉඩ තියන්නෙත් නැහැ, ඉඩ දෙන්නෙත් නැහැ. සේවකයෝගේ වැඩ තහනම් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කළාද? නැහැ. ඔව් ඔව් හිතුවක්කාර ලෙස තමයි වෘත්ති සමිති ආඥා පාත උල්ලංඝනය කරමින් වෘත්ති සමිති අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරමින් අද සේවක 20 දෙනෙක් අනිවාර්ය නිවාඩු යවලා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. ඒකනම් මෙවැනි ආකාරයට ඒකාධිපති වියරුවෙන් දඟලන මේ ආණ්ඩුවට කම්කරු නායකයෝ විදියට වෘත්ති සමිති පෙළගස්සලා මේ දෙදෙනා අනිවාර්යෙන් නිවාඩු යැවීම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බැපි ආණ්ඩුවට ගෙන ෘත්තිය සමිතිය ක්‍රියාවලියට අත්තතීබීම වහම ඉවත් කරන්න ආයතන ඇතුල්ලීම තහන කල තියෙන විසි දෙනා වහම ආයත ඇතුළයක් දිය යුතුයි ඇමතිවරයට ලියවමකින් බලේ නෑ අනිවාර්ය නිවාඩුවන්න තාම ඔබලගේ මර්ධන ත්‍රස්තවාදී පනත සම්මත වෙලත්නෑ එහෙමස සම්මතුනානන් පේ විසිදාට ඉන්ඩවෙන්න පුඩරුත්තාපන කඳුරල අප්‍රේල් තුන්ගෙන්ද සමස්ත ජාතික වැඩවර්තිකට යෑම සඳහා සියලු වෘත්තිය සමති ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන. මේ අතර හම්බන්තොට ඉදිකිරීමට යෝජිත නව බොරතෙල් පිරිපහත්ව පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීමේදී සිදුකිරීමට සූදානම් වන අක්‍රමිකතාවයක් පිළිබඳව අද අනාවරණයක් සිදු කළා. ද මේක සයිනොප් එකකට ගියොත් එහෙම තෙල් පිරිපහදුව අනිවාරයෙන්ම මේක අපි දන්න පැහැදිලිව මොකද මේක රට ඇතුළට එන්නේ කිසිම මේක නිෂ්පාදනයක් මේක ඔවුන් භාවිතා කරනවා ඔවුන්ගේ තියෙන වෙළඳ සහ විශේෂයෙන්ම නාවක ඒ බලකායන් මේ මුදු ප්‍රදේශය විශේෂම මේ ඉන්දයානු සාගර කලාපේ සහ පැසිෆික් සාගර කලාපයට ඔය ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන අපේ හම්බන්තොට පල්ලෙහාන් යන මේ නාවික මාර්ගයේ තියෙන ඔවුන්ගේ යුද නෞකාවලට අවශ්‍ය කරන තෙල්ස් සැපීමට අනිවාර්යෙන් මේක භාවිතා කරලා මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපේ අපේ වගේ රටකට එහෙම දෙයක් උන් තීරණය කරොත් එම චීනය විසින් මේක හම්බන්තොට වරාය පාවිච්චි කරොත් එම උන්ගේ යුද නාවික කටයුතු සඳහා අනිවාර්යෙන්ම ඒක දැවැන්ත අපි අර්බුදේ කරනවා මොකද අපිට ඒකට මේ යුද්ධයට අනවශ්‍ය වෙදේ ඒ කියන්නේ අපිට කිසි අවශ්‍යතාවක් නැතුව වුණත් මේකට මැදිහත් වෙන්න වෙලා අපි දන්නවා මේ වගේ යුද්ධයකට මැදිහත් වෙලා මේ වගේ යුද සේවාවන් සපයන ස්ථානයක් අපේ රටේ තිබුණොත් එහෙම ඒක අර අපේ ජනතාවට තමයි අනිවාර්යෙන්ම මේ යුද්ධයේ තියෙන ඉතාමත්ම දරුණු ප්‍රතිඵලවලට මූුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන කෙනෙක්. කිසිම අපේ රටේ මේ ආර්ථිකයත් හොඳට බිම වැටලා කඩන් වැටලා ඉතාමත් අමාරුවෙන් නැගිටින අවස්ථාවක මේ වගේ දෙයකට අපිට මැදිහත් වෙන්නට වුණොත් එimhe අපේ අකමැත්තෙන් මේ වගේ ගන්න මෝඩ තීන්දුව తీරන ඉඳා මං කියන්නේ රටට යන තත්ත්වය ගැන ඉතාමත්ම භයංකාර සහ කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. බේරුවල හා අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද භූකම්පනයක් දැනී තිබෙනවා. ඒ රිච්ට මාපක තුනයි දශම හතක අගයක් පෙන්නුම් කළ බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම භූකම්පනය බේරුවල මුහුද ආශ්‍රිතව සිදුවන්නට ඇතැයි බලධහරින් විශ්වාසය පළ කරනවා. මෙම භූචලනය හේතුවෙන් සුනාමි අවධානමක් නැති බවයි භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල්කාරයංශය පවසන්නේ. අද දින පසරු 1යි 2ට පමණ භූචලනයක් සිද්ධ වුණ බවට අපේ උපකරණ මධ්‍යස්ථාන හතරෙම වාර්තා වුණා. මෙම මධ්‍යස්ථානවල සටහන් අනුව අපි ගණනය කිරීම සිදු කරාම බේරුවල සිට කිලෝමීටර් 24ක් දුරින් මුහුදේ පරිමාණය 3.7ක පමණ භූචලනයක් තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. මෙවැනි භූචලනයකින් සුනාමි තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් නැහැ. අපි සුනාමි තත්ත්වයක් ඇතිවේයයි අවදානම් මට්ටම විදිහට සලකන්නේ රිෂ්ඨ පරිමාණය 6.5 7 එවැනි අගයකට ඉහළ ඒවාගෙන් තමා සුනාමි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට හැකියාවක් තියෙන්නේ. මේ පිළිබඳ අනිසිබියක් ඇති කරගන්න එපා හා නමුත් මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න මෙම භූචලනය බිරුවල ආසන්නයේ පොල්කොටුව පයාගල පිනිතිය මුල්ල වෙනිවැල් කැටිය යන ප්‍රදේශවල ජනතාවටද දැනුණු බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. කපාර වහලා නිකන් දෙදරුර වගේ සද්දයක් ආවා. පොළොවත් නිකන් අමුත්තක් වගේ තේරුණා මට. ඒ වෙලාවේ ඉතින් මම ගණන් ගන්න නැතුව හිටියා බලනකොට අපේ ගෙවල් තුන අතර මේක තේරලා තියෙනවා. නෑ දවල් එකට විතර වගේ කපාට දෙදරීමක් ඇති වුණා. මම වාඩිලා හිටපු පුටුව දෙදරුවා. සුළු වෙලාවක් තිබ්බේ ඒක ගේ නිකන් දෙදරුම් කෑමක් වගේ වුණා. මන්ට මම මගේ දුවවත් එක්කගෙන එළියට ආවා. ඉතින් ගේ ඇතුලේ ඉන්නත් බයනේ ඇත්තටම. අපි ඉඳලා කතා කරගෙන ඉන්නකොට මේ පඩියේ පොඩ දෙදරනවා වගේ සද්දයක් ඇහුණා. ලොකු වාහනයක් ගියාම තමයි එහෙම දෙදරෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි දෙනුනේ අපිට. කුස්සිය වාඩිල ඉදියා නිකන් ගැස්සෙන සද්දයක් වුණ වහල අපිහිතුවම වෙන මොනක් කරේ කියලා. විනාඩියකුත් දුන්නේ එහෙම ටක් ගාලා නැවතුණා ඉතින් සරේ. මෙරට කෘතහස්ත දේශපාලඥයෙකු වූ පිලිප් ගුණවර්ධනගේ පනස් එක්වන ගුණ සැමරුම් උත්සවය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඒ කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී. මෙරට කෘතහස්ත දේශපාලඥයෙකු පිලිප් ගුණවර්ධනගේ පනස් එක්වන ගුණ සැඹරුම් උත්සවය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ඊයේ පැවැත්වුණා. ඒ සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන පිලිප් ගුණවර්ධන පදනමේ සාමාජිකයින් මහා සංගරත්නය අන්‍යාගමික පූජකවරුන් සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් ඇතුළු විශ විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. එහිදී පිලිප් ගුණවර්ධනගේ ජීවන ගමන අලලා සැකසූ කෙටි චිත්‍රපටයක් සහ පිලිප් ගුණවර්ධන වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළ ගීතයක්ද එලි දැක්වීම සිදු කෙරුණා. රැසට ආදරයෙන් වසට පන්න පෝමින් දෙසෙහි නයුවා සිහඬ නැගුවා අසම ගුණ වඩුවන් බොරලු ගොඩ විරුවන් IMF සහ ඉන් ඔබ්බට සාකච්ඡා මණ්ඩපය අද කොළඹදී පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සහභාගීත්වයෙන්. එක්දහස් නමසය හැත්තෑ අට ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය මගින්ද රටේ ප්‍රගතිය මන්දගාමී වූ බවත් එමගින් රට යළිත් සංවර්ධනයේ අඩිතාලමට ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් මගහැරී ගිය බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නා. ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රශ්නයෙන් වෙන් කළ නොහැකි අතර රට දියුණුවීමට නම් එය විසඳිය යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ. So how many more opportunities are we going we haven't got we have these the last chance. Are we going to take it or not? That's all that you have to decide here. The details you can work out. We have a six month review, another six month review. But what is in the IMF program, we have to go ahead. But on what we have to, on the growth program, yes, we can discuss that further. And once I bring for, once, uh, once the debate uh, and uh, on the IMF program is over and the resolution is put to vote, thereafter, we put out a sketch or a white paper on how the growth should take place. And I'd like the National Council of Parliament to be engaged with the government and for all of us to engage the rest of the sectors of society in determining what our future is going to be. So all I request of you is to make up your mind that we are going to grow. This is the last chance and let's press the accelerator to the floor. There's nothing else that we can do. I ask all of you to join the government in this task we have undertaken. රටට ගැලපෙන නව න්‍යායක් අවශ්‍ය බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ආර්ථික සමුළුවක් අමතමිනුයි. මේ රටට නිසි න්‍යායක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඒ න්‍යාය රටට ඔබින්නට ඕන. මේ රටේ හැමදාමත්ම දෝලණය වුණේ එක්කෝ අන්ත ධනවාදය එහෙමත් නැත්නම් අන්ත සමාජවාදය. සමගි ජන බලවේගයේ අපි විශ්වාස කරන තුන්වෙනි මාවතක් තිබෙනවා. ඒ තුන්වෙනි මාවත මැද මාවත. රටක් පැවතෙන්නට රටකට ධනය අවශ්‍යයි. රටකට සම්පත් අවශ්‍යයි. ලොවම පිළිගත් සත්‍යයක් තිබෙනවා. ඒ සත්‍යය තමයි ධනය උත්පාදනය කරන්නට හොඳම ක්‍රමය ධනවාදය. අපේ රටේ බහූනතාවයන් තිබෙනවා. එක පැත්තකින් විරකියාව, තව පැත්තකින් අධික උද්දමනය, අයවැය හිඟය, ගෙවුම් ශේෂ හිඟය, වෙළඳ හිඟය. ඒතර සාර්ව ආර්ථික දිහා බැලුවහම ඌනතා ගණනාවක් තිබෙනවා. එතකොට මේ ශුද්‍ර ආර්ථිකයේ අපේ තියෙන ඌනතා ගණනාව. එන්න එන්නම අපේ රටේ ජනතාව දුප්පත්කමට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. මේ බහු ඌනතා තිබෙන తත්වයේ තුල මොකක්ද අපේ විසඳුම? මොකක්ද අපේ වැඩ පිළිවෙල? පැහැදිලිවම අපේ රට වැහිච්ච රටක් වෙන්නට බෑ. වැහිච්ච ආර්ථිකයක් වෙන්නට බෑ. අපේ විසඳුම මේ රටේ ප්‍රශ්නයට ආර්ථිකයේ හැකලිවීම නෙවෙයි. ආර්ථිකයේ සංකෝචනය කිරීම නෙවෙයි. අපි විශ්වාස කරනවා මේ ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන්න සඳහා අපි වර්ධනයක් වෙන්නට ඕන. ඒත් සමගින් රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වනවා. යළිත් හමුවෙමු අපගේ උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්.